trabalhar em casa ganhando.com.br ou simplesmente do canal Trabalhar em Casa Ganhando. Eu estou gravando esse vídeo para te fazer uma pergunta, né? É, você que já deve ter assistido alguns outros vídeos meus, né? Alguns outros vídeos onde eu falava sobre marketing digital. E mas a pergunta que eu quero fazer aqui é a seguinte: você acha que um negócio digital é mesmo um negócio? E por que, que eu estou fazendo essa pergunta? É, porque eu tenho visto desde 2014, quando eu iniciei com isso, né, que eu vejo as pessoas, os top gurus é, do marketing, falam sempre o seguinte, que é, você precisa ter um negócio, porque o negócio, o negócio. Mas na verdade o marketing digital, ele, na minha ótica e com a minha experiência que eu vejo, ele na verdade não é um negócio é, é simplesmente isso, certo? Por quê? Para ter um negócio, vamos colocar assim, você precisa ter uma... Primeira coisa, você tem que saber é, que tipo de coisa que você quer trabalhar. Por exemplo, é, eu que tenho um negócio de, é, de carnes, por exemplo. Então eu tenho lá, eu para mim vender carnes, eu tenho que comprar carne em matéria-prima, manufaturar ela, né? E é, ou embalar, ou reembalar, ou simplesmente cortar ela, né? Eu vou ter que mexer com ela de alguma forma e vou ter que colocar isso no mercado para venda, certo? Se eu tiver é, um açougue, né, que seria o mais viável, é, vamos supor que no meu açougue, então eu compraria essa carne, manufaturaria ela e colocaria ela para venda dentro do meu açougue. E se, isso seria é a, tem, é, a, a ideia de um negócio, tá bom? Vamos colocar agora que eu teria agora um outro tipo de negócio, que seria um negócio de perfumes, por exemplo. Então eu poderia ter uma loja ou eu poderia trabalhar diretamente com, ah, com a venda direta. Né? Isso também seria um tipo de negócio, certo? Agora vamos para o negócio digital da ideia de que do, do, que o pessoal fala por aí, certo? Você tem um produto lá que seja digital, um curso, um, um webinário, um vídeo, alguma coisa, né? E aí eu coloco isso no, no, no YouTube ou no Dailymotion ou em algum lugar, né? Eu coloco isso lá, certo? vou passar ali informações sobre o meu conhecimento de alguma coisa, né? E vou vender isso daí, certo? É, aí eu, como eu venderia isso? Venderia isso através de, de fazendo primeiramente é, o correto seria você fazer um blog, né? É, isso é o que te daria mais engajamento. Mas se isso não for possível, se a pessoa não quiser fazer um blog, então ela fazia isso é, através de um vídeo, né? Através de um vídeo no YouTube ou no Dailymotion, ou até mesmo através do Facebook. E a terceira seria fazer anúncios, né? Anúncio no Google ou no Google, no Google em geral, na AdWords, ou então é, pelo Facebook Ads, né? A meu ver, é, e dependendo assim do tipo de produto e do tipo de valor, é, a pessoa teria que usar isso no e-mail marketing também, certo? Então ela teria que capturar e-mails e, e aí colocar, tirar eventuais dúvidas sobre esse, esse, esse produto para poder vender ele, né? E quanto mais você, para você, você vai precisar principalmente de tráfego, certo? Você vai precisar principalmente é tráfego, 90% vai ser o tráfego na sua página. E aí você vai então trabalhar em cima de, de tráfego mesmo, é, colocando anúncios e oferecendo o produto ali. A meu ver, isso não é um negócio, tá? Não feito dessa forma. Por quê? Porque você está oferecendo o produto, apenas isso. Né? O produto pode ser seu ou não, né? Você pode trabalhar como afiliado ou um produtor, né? Mas isso não é um negócio, certo? para ser um negócio, você teria que ter um, uma empresa né, formatada para aquele tipo de, de, de, produto ou tipos de produto, né? E trabalhar em cima da ideia de é, vender esse produto, mas é, é, colocando ele em vários lugares, né? É, com várias, muitas participações de, de, de, de sei lá, de pessoas, né? No caso, afiliados, mas é, então, a meu ver, é, isso não é um tipo de negócio, tá? Isso não é um tipo de negócio, isso é você vendendo produtos, tá? Então, quando se fala muito em negócio na internet, eu vejo que as pessoas confundem muito né, a temática de um negócio ou a temática de você vender apenas simplesmente. Tá? Um negócio é totalmente diferente, você tem que fazer uma estrutura totalmente diferente, você tem que fazer parcerias, né? é, você tem que ter fornecedores de produto, você tem que manufaturar o produto, você tem que dar facilidade de pagamento para essas pessoas né? e oferecer algo que realmente seja é, inovador ou que solucione problemas para as pessoas, mas de forma é, mais incisiva. Né? E não é isso que é, realmente é, eu pelo menos vejo. Né? O que eu vejo são produtores que fazem lá seus e-books ou fazem, fazem é, cursos né? e tentam vender isso a todo custo. E quando você precisa de um suporte, é, ou pelo menos falar com a pessoa sobre aquele produto, algum melhoramento ou alguma coisa assim, a pessoa simplesmente não te atende. E isso para mim não é um negócio. Né? Então, é, então eu quero te dizer o seguinte, se você é afiliado, continue como afiliado, tá? Monte sua estrutura, que é blog, vídeo, Facebook, certo? E é, eventualmente Google Plus e eventualmente também Dailymotion também, que é uma boa opção para alocar seus vídeos, certo? Então, essa seria a estrutura ideal, tá? Então, e e-mail marketing, né? Você pode usar o e-mail marketing é, usando. Eu prefiro, eu gosto do EGOI, uso o EGOI há muito tempo, né? E o, o EGOI é um bom, um serviço de e-mail marketing, marketing excelente, tá? Então veja que você pode usar esses artifícios, certo? E para trabalhar com seus produtos ou produtos dos outros. Agora não se esqueça, cada produto, no caso de um blog, cada produto, cada nicho é um blog, né? Cada produto, cada nicho é um vídeo e cada produto, cada, cada nicho é uma fanpage no Facebook, tá? Então, ao meu ver, é um negócio na internet dentro desses padrões que eu falei, para mim não é um negócio, tá? É apenas é, uma estrutura para você vender é, produtos digitais, tá ok? É isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um like, certo? E é, comente aí embaixo se você gostou, se você quiser que melhor alguma coisa, se você concorda ou não concorda é, com esse tipo de assunto, tá bom? Forte abraço Bem, e até mais. É, aqui é o René Ricardo. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, né? É, compartilhe com seus amigos, tá? E é, para que essa, esse vídeo possa, esse canal possa crescer cada vez mais, tá ok? Eu quero deixar também, logo aqui na indicação, na, na descrição do vídeo, é, o link do curso Fórmula Negócio Online tá? Que é o curso que vai te mostrar e vai te ensinar passo a passo como fazer a estrutura que você necessita para vender produtos online, tá bom? É isso aí, um forte abraço e até mais.